Hello lovely people on the internet. Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan bugun yana bir ajoyib inglizcha qo'shiq tarjima qilamiz. Bugungi qo'shig'imiz ekraningizda ko'rib turganingizdek Let her go. Passenger tomonidan aytilgan qo'shiq. Xo'p, menimcha bu qo'shiqni ko'pchiligingiz bilasiz. Juda ham mashhur qo'shiqlardan biri hisoblanadi. Shaxsan meni o'zimga ham juda ham yoqadi. Xo'p, qani bo'lmasam, darsligimizni boshladik. Avval o'tgan safargi video darsligimda so'ragan savolimga javobni ko'ramiz. Э, va kimlar to'g'ri va kimlar eng yaxshi javobni berganini ham bilib ketamiz ho'p eng birinchi bo'lib javobni yozgan to'g'ri javobni bergan e, kanal a'zoyimiz durdona qosimova bo'ldilar to'g'ri aniq javob berganlar va undan tashqari eng yaxshi javobni e, yozib qoldirgan kommentariyada yozib qoldirgan ishtirokchimiz ham borlar bu kishi aziza karimova gaplarni e, to'liq yozib tarjimasi bilan ham tushuntirib ketganlar faqat bu yerda bittagina arzimagan kamchilik bor bu albatta javobga aloqasi yo'q faqatgina fe'lda mana bu joyda see bo'lsa she see jack at the supermarket yesterday mana shu joyda seeni o'rniga so bo'lishi kerak ya'ni see noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun o'tgan zamondagi gap mana bu yesterday turibdi o'tgan zamondagi gap bo'lgani uchun demak seeni siz o'tgan zamon shakliga o'zgartirib qo'yishingiz kerak bo'ladi e, sini o'tgan zamon shakli so bo'ladi ya'ni ko'rdi yoki ko'rgan u ko'rdi jakni deyapti qayerda supermarketda yesterday kecha javobini e, tarjimasini to'g'ri yozgansiz mana shuni aytib o'tmoqchi edim ho'p javobingiz juda yam to'g'ri ho'p endi savol nima edi savol e, see watch look at bo'lsa mana shu uchta gapga uh, mosini qo'yish kerak edi demak javoblarimiz did you watch the movie last night watch the movie bo'ladi uh, ya'ni kino tomosha qilmoq sen kecha tunda uh, kecha kechqurun kinoni ko'rdingmi kinoni tomosha qildingmi degan ma'noda look at john jonga qara he's going to hit the tree u deyapti e, daraxtni urib yuboradi going to bu yerda kelasi zamonni e, yasashda yordamchi fe'l sifatida kelyapti demak look at bu yerda o'sha siz ko'zingizni bir tarafga qaratishingiz look at bir tarafga qarash e, endi saw Xo'p, she saw Jack at the supermarket yesterday. U Jackni ko'rdi supermarketda kecha. U kecha supermarketda Jackni ko'rdi. Mana saw bo'lyapti. See sawga o'zgarib ketyapti. Xo'p, endi bugungi savolimiz. Bugungi savolimiz you must phone me as soon as nimadir so'z yoki ibora your exam results. Xo'p, demak, mana bu bo'sh o'ringa siz hozir quyidagi javoblardan birini qo'yishingiz kerak. A javobimiz you get. Demak, you must phone me as soon as you get your exam results. yoki B javobimiz you will get as soon as you will get your exam results. Yoki C javobimiz you got as soon as you got your exam results. Yoki oxirgi javobimiz you are going to get. Ya'ni as soon as you are going to get your exam results. Demak, quyidagi javoblardan bittasini tanlab hozir kommentariyada yozib qoldiring, videoni to'xtating. Men bir zumga to'xtayman. Okay. Keyingi darslikda men albatta birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan va eng yaxshi javob bergan kanal a'zosini albatta videoda eslatib e'lon qilaman. Xo'p, endi qo'shiqni tarjima qilishni boshlaymiz. Well, you only need the light when it's burning low. Mm -hmm. Well, you only need the light when it's burning low. Well, endi well bu yerda Э, wellni ma'nolari juda ham ko'p juda ham juda ham har xil emotsiyalarni ifodalashda e, ya'ni o'sha nimadirni his qilsang his qilayotgan narsangizni ifodalashda ishlatiladi well juda ham ko'p ma'nolari ho'p bu yerda endi kelayotgan ma'nosi well bu yerda o'sha siz vaziyatni e, boricha qabul qilganingizni ifodalayapsiz endi nima ham qilasan degan ma'noda yomon o'sha vaziyat yomon hozirda va mana shu holatda siz endi nima ham qilasan degan ma'noda mana shunda siz emotsiya ko'rsatyapsiz well so'zi bilan well mana shuni shunday tushunib qoling wellni bu yerda you only need sen only faqatgina need kerak deyapti sen senga kerak the light yorug'lik when qachonki it's burning low mhm. qachonki u deyapti burning low burn low degani bu o'chib qolmoq yorug'lik qanaqadir yonayotgan narsa o'chib qolishi burn low bo'ladi demak aytyapti qachonki o'sha o'chib qolgan yorug'lik senga yorug'lik yorug'lik senga faqatgina senga kerak qachonki u o'chib qolsa o'chib qolganda ya'ni o'chib turgan paytda only miss the sun when it starts to snow. Mm -hmm. Only. Endi bu yerda mana e, only miss deb e, uni aytmayapti bu yerda. Uni qo'shiqni boshida aytib ketdi. Bo'ldi, bu yoqda endi uni aytmayapti boshqa. chunki e, qo'shiqda ko'p e, ko'pincha qo'shiqda shunday keladi e, ya'ni gapni egasini aytmaydi qo'shiqni boshida aytishi mumkin yoki umuman aytmasligi mumkin siz qo'shiqni eshitganingizda yoki lirikasini o'qigan paytingizda mana shundan tushunib olishingiz oson bu qiyin emas shuning uchun ko'pincha tushirib qoldiriladi buni albatta ko'p qo'shiq tarjima qilingan paytimda aytib o'taman davom etamiz only miss the sun when it starts to snow demak faqatgina deyapti miss sog'inasan deyapti the sun quyoshni when qachonki it starts to snow uh, snow qor yog'moq start boshlamoq qor yog'ishni boshlaganda qachonki qor yog'ishni boshlaganda uh, snow, uh, snow rain fe'llari bilan uh, it keladi uh, ya'ni it's snowing it's snowing it's raining ya'ni yomg'ir yog'yapti qor yog'yapti u qor yog'yapti u yomg'ir yog'yapti deb tarjima qilmaysiz balki shunchaki qor yog'yapti yoki yomg'ir yog'yapti deb tarjima qilasiz shunda it bilan keladi bu yerda ham xuddi shu holat sen quyosh sen faqatgina quyoshni sog'inasan qachonki qor yog'ishni boshlaganda only know you love her when you let her go mm -hmm. faqatgina bilasan deyapti no bilmoq you love her sen uni sevasan yoki sen uni sevishingni faqat faqatgina sen uni sevishingni bilasan qachonki when qachonki you let her go sen let her go uni qo'yib yuborganingda let her go let somebody go degani biror kimni qo'yib yuborish ushlab turgan bo'lsangiz o'sha qo'yib yuborish let her go sen sen uni sevishingni bilasan faqatgina faqatgina sen uni sevishingni bilasan qachonki sen uni qo'yib yuborganingda davom etamiz only know you've been high when you're feeling low mm -hmm. only faqatgina know sen bilasan you've been high you have been ya'ni present perfectni qisqartirib kelyapti you've you have you've been high sen been high uh, baxtli bo'lganingni baxtli bo'lganingni bilasan baxtli bo'lganingni faqat bilasan when qachonki you're feeling low sen uh, feel feeling low uh, baxtsiz his qilayotganingda ho'p be high be high degani o'sha baxtli his qilish uh, bir judayam o'zini xursand hech qanaqa xavotir olishga narsasi bo'lmagan holat o'sha high bo'ladi be high feel happy ga o'xshagan be happy be high shunga o'xshash endi feel low degani feel low bu be highni teskarisi ya'ni o'sha e, xafa unhappy e, yoki hech qanaqa energiyasi yo'q e, juda yam stress bo'lgan mana shu holat endi bu yerda aytyapti demak sen sen faqatgina baxtli bo'lganingni bilasan qachonki sen baxtsiz his qilganingda only hate the road when you're missing home. Mm -hmm. Faqatgina hate yomon ko'rmoq, yomon ko'rasan, the road, the road yo'lni when qachonki you're missing home. Sen miss sog'inmoq, sog'inayotganingda home uyni. Demak, faqatgina yo'lni yomon ko'rasan qachongina e, qachonki e, uyni sog'inayotgan paytingda. Only know you love her when you let her go. buni tarjima qildik demak faqatgina sen uni sevishingni bilasan qachonki uni qo'yib yuborganingda davom etamiz staring at the bottom of your glass mm -hmm. staring at stare at degani biror nimaga tikilmoq stare at tikilmoq ya'ni o'sha e, juda ham qattiq qaramoq stare at tikilmoq uh, the bottom bottom biror nimani tubi bottom deydi uh, staring at the bottom uh, tubiga tikilib tikilib tikilyapsan deyapti uh, off your glass off uh, your glass glass stakan demak sening sening stakaningni tubiga ya'ni tagiga tikilyapsan qarab turibsan deyapti uh, hoping one day you'll make a dream last mm -hmm. hoping umid qilib deyapti hoping one day bir kun bir kun kelib you'll make you will make hmm, ya'ni kelasi zamon yordamchi fe'li you'll make sen qilasan deyapti make biror nimani biror nimani majburlamoq qilish make bo'ladi sen qilasan a dream last demak tushni yoki xayolni last davom ettirasan endi bu yerda umid qilib bir kun e, bir kun kelib xayolni yoki o'sha tushni davom ettirasan but ammo dreams come slow and they go so fast mm -hmm. but ammo dreams come slow lekin dreams xayollar yoki o'sha orzular come slow sekin keladi deyapti kam kelmoq slow sekin and va they go so fast mm -hmm. ular go ketadi so fast juda ham tez ho'p mana bu joyda e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin uh, fast last glass uh, bu yerda fast uh, yoki last last yo last qoladi fast yoki glass deyishingiz ham mumkin glass fast yoki glass fast ikkovsi ham to'g'ri ho'p manimcha bu ma'nosi tushunarli bo'ldi hmm, but dreams come so slow hmm, tushunarli hmm, endi davom etamiz you see her when you close your eyes you see her sen ko'rasan uni when qachonki you close your eyes sen close yopganingda your eyes ko'zlaringni demak sen qachonki uni sen qachonki ko'zlaringni berkitganingda yopganingda uni ko'rasan maybe one day you'll understand why maybe balki one day bir kun yoki bir kun kelib you'll understand why sen tushunasan why negaligini demak sen negaligini tushunasan balki bir kun kelib sen negaligini tushunasan Everything you touch surely dies. Everything, hmm, hamma narsa, you touch, sen tekkan deyapti. Touch, tegmoq, biror nimaga tegish, touch bo'ladi. Everything you touch, hamma narsa sen tekkan, surely, shubhasiz, albatta degan surely, dies, o'ladi. Cause you only need the light when it's burning low chunki deyapti cause chunki degani because bilan bir xil cause chunki e, tarjima qildik buni senga faqatgina yorug'lik kerak qachonki u o'chgan paytda staring at the ceiling in the dark mm -hmm. staring at tikilmoq tarjima qildik tikilyapsan the ceiling hmm. ceiling degani bu Э, uyni tepa qismi xonani tepa qismi shift shiftni e, ceiling deydi demak shiftga tikilyapsan in the dark in the dark qorong'uda dark qorong'ulik qorong'uda same old empty feeling e, same old empty feeling in your heart mm -hmm. same o'sha aynan o'sha ya'ni bitta bir xil demoqchi o'sha e, old empty eski, empty, bo'sh, feeling, uh, his, in your heart, seni yuragingda. Demak, o'sha ya'ni doimgi, doimiy doimiy takrorlanadigan ya'ni bir xil demoqchi bir xil eski bo'sh his seni yuragingda bu yerda empty feeling deganda o'sha ma'nosiz hech qanaqa ma'nosi yo'q uh, feeling his bo'ladi ma'nosiz his desangiz bo'ladi ya'ni xafa bo'lish Э, ma'nosiga ham to'g'ri keladi qaysidir ma'noda love comes slow and it goes ops o'tib ketdi love comes slow and it goes so fast mm -hmm. love comes slow sevgi keladi sekin and va it goes so fast mm -hmm. u ketadi e, judayam tez ya'ni sevgi sekin keladi va u juda yam tez ketadi okay tarjima qilishda davom etamiz well you see her when you fall asleep well you see her when you fall asleep yana aytyapti o'sha uh, well boya tarjimasini tushuntirib berdim boshida xuddi shunday bu yerda ham you see her sen uni ko'rasan when you fall asleep qachonki sen deyapti fall asleep fall asleep degani uxlab qolmoq uxlab qolish uxlash sleep bo'lsa fall asleep uxlab qolish shundoq yotib uxlab qolsangiz mana shu narsa fall asleep bo'ladi demak aytyapti e, sen uni ko'rasan deyapti qachonki sen uxlab qolganingda but never to touch and never to keep lekin deyapti but lekin never hech qachon to touch ya'ni tegmaysan degan ma'noda touch tegmoq tegmaysan and never to keep va hech qachon uh, ushlamaysan ushlolmaysan tegmaysan va hech qachon ushlolmaysan degan ma'noda cause you loved her too much and you dive too deep mm -hmm. cause deyapti because chunki you loved her sen uni sevding you loved her sen uni sevding too much too much judayam ko'p ya'ni judayam qattiq too much judayam qattiq uni sevding and va you dive too deep you dive too deep uh, sen deyapti dive dive sho'ng'imoq suv ichiga sho'ng'ish dive bo'ladi yoki qanaqadir emotion hissiyotlarga sho'ng'ish ham dive uh, ma'nosida ishlatsangiz bo'ladi diveni o'sha ma'noda ham ishlatsangiz bo'ladi ya'ni o'sha hissiyotlarga sho'ng'ish dive too deep dip chuqur degani tu deb juda ham chuqur demak sen juda ham chuqur sho'ng'iding ya'ni o'sha sevgiga juda ham chuqur sho'ng'ib ketding degan ma'noda ho'p mana shu bilan bugungi darsligimiz so'nggi bo'ladi mana bir nechta foydali so'zlar manimcha bu so'zlar bu so'zlar siz uchun foydali bo'lishi mumkin deb yozib qoldirdim agar albatta foydali deb bilsangiz hmm, yozib o'rganib yodlab olishingiz mumkin Xo'p, o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men uchun juda ham qiziq. Sizni, ya'ni video borasidagi fikrlaringiz va o'zingizga yoqqan qo'shiq nomi bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men tarjima qiladigan qo'shiqlar qatoriga qo'shib qo'yaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga ham albatta qo'shilishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.